Eh, mira, que... Mira que... Aquí la flama, sinó aire calent. La, així la costa de mela també l'encén. Però en esta màquina aniria la cosa, no? Sí, sí, sí. sí. Com, la, com la molen, de gros? Canviant el N'he vist de dos maneres, si no, no, el cremador no, el mateix cremador tampoc. Però és que entonces no me digues que m'aprofita perquè no té la mateixa humitat i... Se eh, canvien els temps. Ah. Aprofitar la, la caldera la mateixa, per cremar costa de mela, per cremar pinyol d'oliva com per cremar... S'ha de configurar diferent? Sí, sí. per configurar el temps diferent. Veus, ara tenim, ara tenim el, combustible davant del forat. Veus? Sí, sí. Vale. Més o menys li costi un minut, que són 60 segons. Vale? Ara ja ho sabem, ara